It's caught in the crossfire It's caught in the crossfire Mabasararan, mabalu, inimutuk අපලු රජ කිරුළු අගය නැති ඔබේ හද මල් උයනේ නැලවෙන මල් පවනේ පිළිදු පැලේ බැසේ සයුර බලා ඉරුහිනේ නෙළුම නෙලා නෙත සිතහා එකතු වෙලා ඔබ දැකුමින් උමතු වෙලා පබසර රන් පබ්බරු නිමුතු කැන් ඔබලු රජ ගලවෙන මල් පවනේ කිලි ඉඳු පැලේ එළිය කරුවල රෑ රළු අහසේ කරුවල අඩ සඳසේ ඔබගෙන සතුට අදින් පබසර රන් පබලු හිමුතු කැන් ඔබලු රජ කිරුළු අග නැති ඔබ හද මල් උයනේ නැලවෙන මල් පවනේ දිලි දුපැලේ caught in the crossfire